そ友人が誰だ持ってきたの友人が誰っつってんのダンサーを持ってきたの友人が誰なのさて進路のバチェラーパーティーに俺ちから進路までのプレゼントだ火災がどこだということはあそこに祖母子がいればソトリッパはどこだ Ah! <laughs>